Подожди, здесь был дом. Я только что видел дом. Он очень-очень-очень жуткий. Я тебя не трону. Ложись. Интересная плотина такая. Посреди речки. Надеюсь, он не развалится. Неплохо. Во, малинка. Чем я люблю такие походы? Потому что всегда найдешь какие-нибудь ягодки вкусненькие. А особенно люблю малиновое варенье. Прям самое любимое варенье у меня. Какое, друзья, у вас любимое варенье? Напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать. друг. Подержите, пожалуйста, собаку. не трону. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Носите, друзья, с собой перцовый баллончик. А есть кто дома? Не верю что он заброшен. чувака. Мужика на велосипеде, наверное, его дом. Здрасте! Да я смотрю, дом не брошенный стоит, нет? Я уже вижу, что не брошенный. Вот, мы... А, про это, с города 48, журналист, снимаем про заброшенные деревни. Как вообще раньше же деревня, чем сейчас она живет? Раньше какая она была? Да она была какая, ну сейчас скажу, была большая. 250 домов чем-то. Ого. Я... Здесь, как тебе сказать, была ферма, работа, угу. ну, в советские времена. Я сейчас скажу, в каком. Ну, лет 20-25 назад. Угу, вот угу. тогда. Чего? А была, сейчас вообще... Были коммунисты, бригадиры, <laughs> слышь. Ну а сейчас, слышь, распалось все, разлетелось. А автолавка сюда приезжает, да? Слышь, я, я не пользуюсь автолавкой, у меня карточка банковская с пин-кодом. Здесь терминал верхний, Понимаешь? Ну да. Ну, ты понимаешь, нет. А как продукты ж берете? А я хожу, я в для Дьяволово. Ну что тут живете, что не уедете в город? Ну зачем я поеду в город, слышь? Мне полтинник, я 70-го понимаешь? Ну куда бросить вообще? Ну да. Ну что, слышь, у меня, у меня здесь земли, глянь сколько. Да, хорошо. Слышь, летом отлично. Это, зимой, слышь, у меня уголь есть, дров много. Да и понимаешь, ну не мои годы ехать. Ну, ну да. Если мне было лет 18, я, я бы ехал. Понимаешь? Ну куда поеду? Ну а в занимаюсь чем? Я тебе сейчас скажу, чем. Один год молоко возил, второй год у предпринимателя, вон, у фермера. Угу. Ему помогал. Да ладно, а. что ты, братан, когда надо, заходи. Хорошо, счастливо. Да, ну ладно, ладно. Блин, пчелы. Ай. Пчел только мне не хватало. Что, сброя, что ли, висит? Нет, просто на... человек набрал бересты, видимо, чтобы разжигать костер, печь. Архаичненько, однако. чугунные детали в печи стоят целые стоят. Оконная рама вынесена. Это что, не коса случайно? Странный стол. Хм, зачем такой стул? Ого, вот эта бутылка. видимо, очень старая. Ну, очень красивая бутылка. Надписей у них никаких нет. Висят. Может, какие-то сушилки были? рукодельный мастер здесь жил. Потому что такую табуретку, ну, навряд ли кто-то будет просто так делать. Хм. Интересная табуреточка. Гля, стул, он еще с ножками. Выдвижная ножка. Очень странный стол. Может, это не стула, типа. Как у Да я даже не знаю. В общем, друзья, если есть какие-то предположения, высказывайте. Буду рад услышать. Чего? это дом, что ли? Что-то мне как-то не по себе от него. Ну, нечисти нет, а против нечисти не существует. Подожди, здесь был дом. Я только что видел дом. Ой. Я только что перед собой видел дом. Как это возможно? Куда он делся? Только что передо мной был дом. И где он? Где был дом? вот он. Вот этот прикол. Кое-как нашел этот дом. Он что, рухнул? Че, зря что ли к нему полз? Или ну, по задний двор просто. Ahem. <clears throat> Смотрели фильм «Хижина в лесу»? Вот. Теперь я думаю, что зря его смотрел. Деревянный дом. На бетонном основании. Дверка подпертая. Ставня в окне подпертая. Как там жутко, друзья. Как там страшно внутри. Мне бы не было бы страшно, если бы он был бы пустой дом. Но он внутри не пустой и темный. Ага, давайте еще деревья поскрепите. Это же, блин, так весело, когда ты один в пустом страшном доме, в котором не было людей, наверное, лет 30, не меньше. Не знаю почему, но мне дико страшно этот дом для меня. И подковы нету. Ха, замечательно. Так, я, наверное, в баллончик в руку возьму, вдруг какие-нибудь животные лесные сюда зашли. Дверь вынесена, вверху висят палки. Так. Главное не найти трупы здесь. Он очень-очень-очень жуткий. Упавшие иконы? Серьезно? Вы прикалываетесь? Горюки наверху. Так, главное самому себе не брызнуть баллончиком. Картины. Непонятные. Архипов на Волге. Государственный русский музей Ленинград. Но это, наверное, не сама картина. трупами не воняет, уже радуется. Уже это радует. В принципе, явно здесь были мародеры. Ой. Потому что куча разбросанных вещей кроме вещей больше ничего не видно. Ни книжек, ничего не могу найти. Но дом от этого не менее жуткий. Странно, темное окно, наверное, с другой стороны забито. Какие двери. разрушено. Стоят баночки. такой вот дом. Пожалуй, отсюда пора валить. Чуть-чуть заблудился. Зачем деревьям такой скрип придумали? Чтоб прям как старая бабка скрипеть. Как же я устал.